Estou montando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo para vocês mais um day Vlog Bom, rapaziada, o vídeo de hoje, rapaziada, nós vai estar tá indo lá para Urubici aí, rapaziada. Vai demorar mais ou menos umas 4, 3 horinhas de carro. Não, 4, 5 horinhas de carro aí. Então por isso que a gente tá bem, indo bem cedo aí para estar tá aproveitando. Mano, nunca fui nessa cidade, já ouvi falar que é uma cidade. Já ouvi falar que é uma cidade muito bonita. Valeu, motor, tamo junto. Já ouvi, uma cidade, já ouvi falar que é uma cidade muito bonita. Não é cidade de praia, é uma cidade tipo interior, assim, é bem massa. E deve ser legal aí, pelas imagens que eu vi, rapaziada. Tem uma cachoeira lá muito fora, tá ligado? E eu acho que a gente vai ficar lá perto da cachoeira. Sei bem onde a gente vai ficar. Mas, mas é isso aí, rapaziada. Chega os take aí, tamo junto, mano. Não sei se meu dedão tá aparecendo na tela, mas é porque eu não peguei a case ali pra poder segurar embaixo. Tô segurando só com a metade do suportezinho aqui, tá meio ruim de segurar. Mas é isso aí, rapaziada. Segue os take aí. Fui. go, there's no doubt Gotta get out of this small town You took my heart from me Now you're everywhere I see Set me free, let me fly Let me find new kinds of highs We're just wasting here Waiting for another year We both know the score We've been spoken You took my heart, it's already broken You don't have to wait I can take the pain I will surrender, let me go On a new adventure E cara, tá preso na salinha Tá preso na salinha, cara Ih, Pô, rapaziada, paramos aqui pra comer aqui, rapaziada muita fome não. Eu acordei assim, amanhã da manhã só pra tomar um café, tá ligado? E depois não comi mais nada. E rapaziada, não sei quanto. <coughs> Não sei quantas horas daqui até lá, mas vai demorar um pouquinho, tá ligado? Porque é mais ou menos perto de Gramado, tá ligado? Então é em Santa Catarina, mas é um pouquinho mais um pouquinho mais perto, é, um pouquinho mais perto que Gramado. Só que é mais ou menos lá do lado. Pô, a direção é a mesma. Mas é isso aí, rapaziada. É, tamo junto né? até daqui a pouco aí. Eu vou deixar vocês. Não sei se eu vou fazer take, porque eu não, talvez eu vou dormir, mas, mas eu vou fazer uns takezinhos aí pra vocês. Segue os takes. Fui. The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work. All I do is make you worse The truth is a damn hard pill to swallow rapaziada, paramos aqui, rapaziada, num, tipo uma chácara aqui, que vende café ali. Muito louco. Rapaziada, estamos aqui na serra. Mano, fiz umas imagens muito top aí pra vocês, rapaziada. É, consegui fazer umas imagens bem top, mas eu não consegui filmar algumas coisas, tá ligado? Porque tinha umas plantinhas na frente, aí não deu pra filmar. Mas rapaziada, é, então segue o stack aí agora. Daqui a pouco a gente vai chegar em Urubici, a gente vai, a gente vai descer essa, pá, essa serra aqui agora, mano. Tô cansado, velho. Ah, mano. A gente vai descer essa serra aí agora e, e já, já a gente vai chegar em Urubici, rapaziada. Mais umas meia hora aí. O cara, o cara falou ali que nós tava ali parado pra tirar as fotos ali, ele falou que era uma meia hora ali pra chegar, tá ligado? Então, Demorou umas meia hora aí, aí chegando lá, eu volto com vocês. Mas rapaziada, segue os take aí, eu vou botar os take aí pra não ficar muito take em cima do outro, tá ligado? Ah, tipo, os take da, de nós indo pra cá e os take de nós indo subindo a serra aí. Segue os take aí, eu sei que vai ficar meio estranho, mas segue os take aí. Fui. Bom, rapaziada, já chegamos aqui em Urubici, rapaziada. Mano, tô me sentindo no oeste da Califórnia, tá ligado, rapaziada? Muito louco, mano. Olha o bagulho aqui, ó um restaurante aqui parece um um, um, um, celeiro, tá ligado? Muito louco, mano. Literalmente parece que eu tô no, no, no oeste da Califórnia, tá ligado, rapaziada? Muito louco mesmo. E, mano, tem os bagulhos aqui, ó, da, da Hot Wheels aqui, ó, aquele carrinho ali da Hot Wheels também, muito louco também.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 Estamos voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, a gente tá literalmente no meio do mato agora, rapaziada. A gente vai fazer uma... É... Uma, uma trilha ali numa cachoeira, acho que vai dar uma cachoeira ali. Pelo que eu vi que o cara falou, tá ligado? E aqui, nesse lugar aqui que a gente tá, tem três parques. É, esse é o primeiro, depois tem que fazer o segundo, depois tem que fazer o terceiro. Aí eu não sei o que os outros três, os outros dois ali tem, mas parece ser bem legal.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 I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness rapaziada, olha onde que a gente tá, mano. A gente tá literalmente em cima da montanha, mano. Porra, tá muito frio, velho. Na moral, rapaziada, tipo, deve estar tá fazendo uns 8, 9, 10 graus aqui, na moral. Lá embaixo já tava, lá embaixo já tava uns 15 graus aqui. Lá, lá onde que eu tava, tá ligado? Na pousada, ó. Mano, aqui tá muito frio, olha isso, rapaziada. Não sei se vai dar pra ver na filmagem, mas tá tudo cheio de geada, tá ligado? Geada é quando baixa a serração, tá ligado? Quando tá muito frio. Rapaziada, deixa o like aí, rapaziada. Seu like aí ajuda demais, mano. A me motivar a trazer mais vídeo pra vocês, tá ligado, rapaziada? E, mano, pensa numa viagem foda, tá ligado? Acho que dá pra subir lá em cima, mano. Mas eu não vou subir <laughs> lá em cima, não. Tenho medo. Olha essa parada aqui. Será que dá pra passar aqui, velho? Dá pra passar aqui. Vou lá filmar, rapaziada. Fui. couple years I feel the same Guess I'll never really learn this fucking game But I'm here to play it now I don't wanna cry again faz dois dias aí que eu já cheguei de viagem, rapaziada. Eu nem gravei nada porque cheguei cansadão aí, só apenas cheguei, tomei banho e dormi, tá ligado? E galera, vou pedir pra vocês deixarem bastante like aí, é, pra ajudar que dá bastante trabalho pra fazer esse tipo de vídeo, tá ligado? Então, deixa o likezão aí, se inscreve no canal. E é isso aí, rapaziada. Vai ter vídeo mais, mais vídeo como esse. É, vou estar tá viajando mais agora. É, mas por enquanto, assim, é, vou estar tá fazendo a longo prazo, tá ligado? Eu vou demorar um pouquinho, como demora pra viajar, demora pra sair esse conteúdo. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal aí e fui!